Le monde d'Elmo Non, le monde incroyable de Elmorville, c'est parti Oh, on arrive dans en tranquille. On Ok. je Alors, niveau qui suit est régi par les règles de l'école. Attention. Oh non. Tenez le coup jusqu'à la sonnerie et ils devront tous partir en cours précipitamment. Attention, ils arrivent. Ah ouais, faut venir en fait là. Allez, là on peut avancer, je pense. Vas-y, on avance, on avance. On s'en fiche Ah, j'ai volé Allez, on y va. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. bim Mais pourquoi c'est réglé Pourquoi Je suis qui Je suis là. Ouais, t'es Gumbo. Ok, parce que je regardais Jack et Tim. Mais Jack Bah oui, c'est pas toi. Allez, c'est le Bam, bam, bam, bam. Et maintenant, coup de grâce. Et twist banane Maintenant, le coup de grâce. Bim, bim. Maintenant, je suis mon marteau. Mon marteau, Par de gumball comme ça, elle est pas terrible. Un aspirateur Ouais, elle est pas... Bah oui, c'est un... Je pense que c'est comme un fusil à pompe en fait, mais de près, elle doit faire très mal en vrai. C'est ça, Ouais, c'est ça, elle fait mal de près. Mais de loin, elle fait pas mal. Mais ouais... Oh, vite, vite, on avance Allez, allez, allez, speed, speed, speed, speed Ouais, des trucs qui Oh, oh Comment tu fais pour faire ça il disait quoi, là, le... On peut on peut maintenant les avoir. Euh. Ah ouais, c'est bon. On a récupéré kai Yes, on a toutes les collections que je veux On arrête de jouer Euh, non. on n'est pas fini. Bah non, c'est dur. Hein. On va faire rentrer. Hein. Je les adore, je les adore ces gars-là. Ouais, moi aussi. C'est tes préférés ou pas Ah non, non, c'est Gumball. Ah, moi, c'est eux. Ah, moi, ah c'est eux. C'est Oh non, Ah, c'est vrai, ça, c'est régulièrement brutal. Ah ouais, bah c'est bon. en fait, ils font trop de blagues, ils dans les jeux vidéo comme moi. C'est vrai, mais euh, moi, c'est euh, Game Boy qui me fait le plus peur. Eh, les pizzas volantes, ça elles m'énervent. hein. C'est Pas des pizzas, mais... Ah si, c'est des pizzas. De quoi Allez, c'est parti Eh, mais non, c'est pizza volante Ouais, ça pas énormément. Elle sonne la, la sonnerie des mais vous allez en cours là Euh, ouais. C'est bon, elle va sonner là. Non, Allez, après. Oh là là, on va faire une vague. On va faire une vague de pizza. Oh là là, c'est l'attaque des pizzas là. <laughs> Ouais. L'attaque des pizzas. Ah, pas de noir, non, pas de pas de noir Oh là là, oh là là. Allez, c'est bon, arrive on cours, on avance, nous on avance. Et moi, je peux pas courir. Mais du coup, il vaut mieux. Euh, euh, Ces miroirs-là sont hein. électrifiés. Si vous le touchez, vous serez euh, Attention. Attends, alors moi, peut-être que je peux les éteindre. Oui, moi, je peux les éteindre. Je peux les éteindre. Vas-y, tu prends le téléphone Ouais, je le prends. Attends, ouais. Attends, j'attends. J'attends qu'on a des méchants. On va te faire toucher. Hein. Ah si, moi, je peux. Vas-y. Attends. Il y a un truc Maintenant. Euh, bah Maintenant, mes amis. Monsieur Muscle les fantômes frappeurs Monsieur Musc les fantômes frappeurs Ouais, parce que, parce que eux, ils sont mes potes. Par contre, moi, je voulais, moi, je voulais me... Steve. Skits. Mais, parce que c'est un gorille, en fait. et je suis super Attends, électricité ah. Tu sais comment je peux toucher tous les trucs d'électricité parce que moi je suis... quoi T'as vu mon bras robot ouais. bah, Il est électricé. Ouais. Il, est électricité, donc moi je peux toucher l'électricité. L'électricité, t'as ah, vu moi, oui, Aussi, euh, les toucher, ça me fait... Ça, ça me fait mal. C'est bon ça. Ouais. C'est ça qui me plaît autant. Allez, hop là. oh, vous m'énervez les bananes. Mais c'est pas des bananes. Au hein. oh, bah, il est fermé dans le matin Ah non, en fait, moi, je peux pas aller dedans. Non, mais c'est pas un brunch au barbecue mais t'arrives, tu prends un café, une pâtisserie, euh, des viennoiseries, euh, c'est tout ça mais euh, tu te poses, je suis pas sûr que ce soit un dimanche, barvette. Avec placements de produits. Ah il y a des monstres de partout. Et eh, là, c'est la guerre un peu. Ah Ah, c'est la guerre de guerre. Euh, moi, je suis du mauvais côté. C'est bien. Eh, ah non, t'as pas encore. Oui, c'est pas pas encore deuxième pouvoir de par les Ouais. Moi, ce que j'aimerais, ce serait un pouvoir pour Ruby. Bah, après. Tu vas arriver à C'est vrai ce faut que tu prennes en Ruby. Parce que c'est ici, je prends que les rubis Gumball qui va avoir beaucoup de force parce que les rubis, je crois que ça sert à avoir la force à la fin de la partie. Ouais. Plus t'as de rubis, plus t'augmentes de force. Ouais. Et toi, comme tu veux jamais prendre les rubis, les pièces dans les go et tout, bah voilà. Non, c'est en se battant qu'on gagne les rubis. Je crois que c'est en ayant les rubis aussi. Hein. Tiens, prends l'énergie en bas. Bah tiens, oh le. Vas-y. Vas-y. Téléphone prends le coffre, prends le coffre, prends le coffre, il y a mangé dedans, ça se trouve. Ah non, j'en prends pas. Il y a des pièces, Tiji, il y a des rubis dedans. Il y a des gemmes. Ah, je crois que de Pardon, mon téléphone. Il y a des gemmes là en bas. Oui, mais ça, si tu prends pas les gemmes. Euh... Oh, mais je m'abadais pour faire mes gemmes. Monte là-haut. Je sais plus. là là, il y a J'ai plus mon téléphone. Ти как бы их поставил, здесь вот и зеленые. Да нет. Ладно, вот так их не поставил. Ok, pas moi j'ai mon électricité. Ah, oui. Allez, euh, après, allez voir les dangers, les autres. Vous avez regardé les autres Yes, j'ai joué. Anyway, anyway, anyway. Vite ah, C'est le bordel cette vidéo. On peut On peut, papa Vas-y, on prend. On peut ou pas Bah oui, non. Ah, ah, bah non. Ah, attention c'est eh, je prends des cristals, moi. Moi suis besoin les cristals. j'ai besoin de cristal, papa, t'es pas le seul. Je suis là. Ah non, un monstre. Oh, a À manger On est bien Des cristals, youpi Yes C'est bon, je vais avoir ma nouvelle force Yes, super, super, super chaud. Papa, je bien des cristals là. Des cristaux, Des cristaux. Un cristal, des cristaux. Là. En français, tous les mots qui se finissent en al. Ouais. Il y en a plein en faut un cheval, des chevaux, un cristal, des cristaux. Je besoin des cristaux, papa. Merci, j'en ai deux cristaux. Tiens, je vais être resté, bah, tu, veux des cristaux, bah, t'en auras Mais c'est pas un haut, le haut rond, hein. c'est haut peu à une. Oui, haut à comme bien peu de des cristaux, des cristaux. vous vous m'électricité, des... Allez, on tape encore. Tu sais que je suis malade. On se coffre là, moi. Prends les deux. Merci, papa. Allez, Attends, je sais. Allez, encore. Super, je suis tout. C'est toi le meilleur, c'est eh pas grave. Gambo il a augmenté. Et moi aussi. Ils ont augmenté. J'espère que c'est quoi ma nouvelle puissance Oh yeah. C'est, je sais pas ce que j'aime, ça doit être intéressant.